mu gihugu cy'ibyiza aho abakirijwe bazoba bahashikanywe no kwizera yesu kirisito gusa tuje mu izina ry'umwami wacu yesu kirisito muri uno mwanya udasanzwe tugiye kurabira hamwe ijambo ry'imana uno munsi tugiye kuraba ikigwa kivuga giti wasiwe uyu munsi iyo umenya iby'amahoro dusenge uhoraho gitandara kizima wowe ushobora byose utegeka bikaba wavuga bigakomera izina ryawe ribihabwa icubahiro twebwe abantu bawe tuje imbere yawe kugira ngo dutahuzwe nawe duhe kumenya iby'amahoro kandi duhe kubigendera mu izina ry'umwami wacu yesu kirisito amen bagenzi nk'uko nari impereje kubivuga ikigwa cy'uno munsi gifise umutwe uvuga ngo wasiwe uno munsi iyo umenya iby'amahoro ruka atubwira ibyinshi kuri ino ngingo hariya muri ruka igice cya cumi n'icyenda niho duhera mbere tugashikana ku murongo w'icumi tubona yuko igihe yesu kirisito yari ko afata urugendo rwiwe yerekeza i yerusalemu mu minsi mikuru ya pasika yaciye mu gisagara yeriko kandi hano i yeriko cyari igisagara cy'abantu bakomeye ibyanditswe byera ngaha bitubarira yuko yari akikijwe n'abantu benshi agiye mu minsi mikuru ya pasika ageze hano hantu iyeriko hari hariho umuntu w'umugwizatunga w'umutozakori yari yitwa zakayo bagenzi ndagira ngo mumenye kayo uwo yarari, ari ntabwo yari umutoza akora asanzwe gusa impamvu abatoza akora bo mu gihe ciwe bari abantu babi ni uko banyaga abantu gutoza ikori kwabo ntago ari byo byari bibi oya ahubwo baranyaga abantu b'icyo gihe umutoza kori yaratoze ikori rigenewe gushyira mu kigega cya leta ariko akarenza ko nayi abatoza kori bo mw'ico gihe bari abasambanyi abatoza kori bo mw'ico gihe ntibakora gusa ibyo barekurirwa n'amategeko yamara kubyigikanye n'abasirikare baba barahawe na kayisari baca bakora barenganya abantu uyu zakayo yari yaranyaze abantu itunga ryinshi Ibiri abatoza kori bakora bidahwanye n'amategeko ibyo byabagira babi nayo ubundi kwita umutoza kori sibyo byari bagira babi mugenzi umuntu arashobora gukora ibibi naho izina ryiwe ryari kuba ari izina ryiza yamara kubera ibibi byiwe akotse agacafuza izina akarorero gakomeye ni yuda yuda yari umuntu izina ryiwe risigura neza hari harabaye ba yuda benshi mu gihe cya mbere camubanjirije kandi bari barakoze ibikorwa byiza izina yuda ryari izina rikundwa n'abantu nimurabe rero yuda intumwa ya yesu ukuntu yafashe ingingo yo kugurisha umwana w'imana yesu acavuza izina mugenzi icuri wewe imana yaguhaye ibyiza byose bishoboka yamara ibikorwa byawe bibi biragucafuza bigacafuza n'abawe bose zakayo nyarugabyaha akomeye igihe yumvise yesu ariko ararengana iyeriko zakayo yararondeye ukuntu nawe yobona uwo muntu w'icubahiro akomeye zakayo biranga yuko amubona ariko aribwira mutima wiwe ati nkundira nkurira igiti nange ndabe yuko nobona umwami zakayo kwiyumvira kurira igiti gusa zakayo mwibuke yari umuntu akomeye yari gutora abasirikare biwe abo yahora akoresha mu kugenda kunyaga abantu akazana inkoni agakubita abantu ati bumvise jewe mpure na yesu kubw'ingufu ziwe n'icubahiro yari aruze bino byose byarashoka yamara yemeye kumva yuko muri ubwo buryo atakuntu yobigira ikindi nacyo zakayo yari yumviye yuko yesu ari umuntu w'umugororotsi yarabonye yuko yesu ari umugororotsi yumva guhura na yesu umugororotsi nk'uwo mu yandi majyambo zakayo yari amaze kubona yuko yesu ari umugororotsi hama agatinya guhura nawe bisigura iki bisigura yuko zakayo yari kwiyumva muri we yuko we ubwiwe ari umunyabyaha hari abantu babona abantu bakora ibyaha bazotangara babonye umugambi bw'imana kubera yuko ibyaha byabo bibajya umurango nijoro igihe cyose abantu bonyine bameze nka zakayo naho boba bakora icaha yesu kirisito ariko ararengana aho hantu bari araranganiza hejuru abona zakayo aramubwira ati zakayo ururuka uno munsi ndara iwawe ibyanditswe byera bitubwira ngo yesu aca aragenda kwa zakayo basangira nawe maze zakayo aratura aravuga ati birakwiye yuko ndonka ukugoroka kose gushoboka zakayo afata inkingi ingingo yo gusubiza abantu ibyo yabanyaze kandi afata n'umutungo wiwe ngo awugaburire aboro urukundo rw'umuremyi wiwe rwari rwashitse mu mutima wiwe hari amajambo akomeye meza cyane uno munsi ijambo ry'imana yifuza yuko nakubwira naya aboneka ku murongo w'icumi kandi umwana w'umuntu yazanywe no kurondera no gukiza icyari cyarazimiye yesu kirisito noneho yaje kugira ngo arondere abantu turi hano ku isi twazimiriye mu cyaha atuzanemo umuco wiwe n'urukundo bitangaje igihe yari karerera iyeriko yariko ararondera uwakiza kandi yesu na n'uno munsi ntiyicaye ariko arayerera mu gace urimo yifuza kugurura ngo nawe uno munsi akubwira amajambo ngo no munsi ndari wawe ururuka hama nimwamara kugenda kuri ari wawe ari buvuge ano majambo yavugiye mu nzu ya zakayo ati uyu munsi agakiza gashyitse muri iyi nzu kuko n'uyu na zakayo nyine umwana wo mu rubyaro mugenzi nawe ushobora kwitwa umwana w'isezerano bitakugoye biciye mu kwizera yesu kirisito ariko ikigwa kivuga ngo wasi we uno munsi iyo umenya iby'amahoro amahoro yari yaje mu gihe cy'abisirayeli yesu yari yaje kugira ngo abakure mu byaha ikibabaje ntibamwakiriye mugenzi uno munsi hariho ijambo ry'imana wipfuzwa ryifuza yuko rimenya abisirayeli reka turabe bobo ukuntu byabagendeye hariya muri matayo igice cyaho cya mirongo ibiri na gatatu igice cya cya mirongo ibiri na gatatu ku murongo waho wa cumi wa mirongo itatu n'indwi yesu atangura kubarira yerusalemu ewe yerusalemu ewe yerusalemu we wicagugishwa n'imana ugaterera amabuye abagutumwe ko ni kangahe nagumye ni kangahe nagombye gukoranya abana bawe nk'uko inkoko ikoranye imiswi yayo yibundikira mu byubi byayo ntimwakunda yesu yarungitse igishoboka cyose ubwiwe yemera kwiyizira kugira ngo umuntu wese azahabwe ubugingo budashira iyo turiko turavuga yerusalemu tuba turiko turavuga inosi yacu mwa kino gihe ubutumwa abantu b'i yerusalemu babwirwa bwo kwihana nibwo butumwa uburetwa bwo kwihana pawulo hariya mukete yandikiye abitesalonika ca mbere igice cya mbere ku murongo waho wa cumi na gatanu arabitahura neza avuga ati yesu utwigoro twinshi yaradukoze yaraje yemera gupfa kugira ngo apfire abanyabyaha yaje kugira ngo arokore umuntu wese atuye hano ku isi kandi mu bamuzanye ngo arokore njewe ndimo na pawulo arimwo kandi na wewe urimo abantu bumva ijwi ryiwe yesu arabakiza aya niyo mahoro uno munsi isi iriko irabwirwa iriko irahamagarirwa yesabwa ngo mbega uno munsi jyewe Yerusalemu hariko haravugwa abantu batuye ku ino si iyo mumenya ivy'amahoro yuko Yesu Kristo yaje kugira ngo wewe nanje duhabwe ubugingo budashira kandi tubuhabwe busagutse Yesu amaze kurengana aho ahejeje igikorwa cyiwe cyo gukiza kubera yuko aricyo cyari cyaramuzanye ndavuga gukiza mu buryo bw'impema atari mu buryo bw'umubiri yesu abandanya yerekeza i yerusalemu amaze gushika i yerusalemu yesu araririra yerusalemu ashitse hafi ku murongo wa mirongo ine na rimwe luka igice ca cumi n'icenda ku murongo wa mirongo ine na rimwe ashitse hafi abona igisagara arakiririra ati uyu munsi iyo umenye iby'amahoro ariko none bihishitwa amaso yawe uno munsi imenya umenya iby'amahoro yewe nta mpamvu yo kuguma wibitse mu icaha yesu kirisito yaraje kugira ngo adukize yaje atuzaniye agakiza uno munsi imana iguma iguha imburi impaka uyumvire utayumviye ubwirwa y'amajambo twabonye muri matayo igice cya mirongo ibiri na gatatu ku murongo wa mirongo itatu n'indwi ati ewe muntu utuye ku inosi ewe muntu utuye ku inosi ugabira ijambo rivuye mu kanwa kanje ubutumwa bwiza uguma ububwirwa ariko ntushaka kubwumva uyu munsi mugenzi yesu aritegereza umutima wawe akarira canke araraba umutima wawe akanezerwa akawaturira k'amajambo yavuze ari mu nzu ya zakayo ngo nawe uri umwana w'isezerano uri umwana w’urubyaro mu rubyaro rwa aburahamu uri umwana yanesheje agiye kuzohabwa ubugingo budashira mbega yesu yitegereje umutima wawe ararira canje araryoherwa yesu aravuga ati kuko iminsi izokuza ko aho abanzi bawe bazokurundira ikirundo c'ivu kikagukikiza nabo ubwabo bakagukikiza bakakugariza impande zose bakagukekana n'abana bawe bo muri wewe kandi ntibazogusigariza ibuye na rimwe rigeretse ku rindi kuko utamenye igihe wagendewe yesu ano majambo yariko arayavuga kuri yerusalemu ya kera ariko uno munsi ariko yavuga ku batuye ku isi humure abantu bo mu gihe ca yerusalemu baragendewe yesu araza kugira ngo abakize abakure mu byaha abeneye bose kumwakira akarusho twabonye kuri zakayuhariho n'abandi yarabakijije abaha amahirwe yo kwitwa abana b'imana no munsi bafise isezerano ryo kuzobona ubwami bw'imana yesu avuga ngo uko byagendeye yerusalemu yo mu gihe cya kera na n'ubu niko n'isi igiye kumera impera n'imperuka icaha n'abanyabyaha bazorimbuka icaha ntikizokwamaho oya impera n'imperuka hariya mu byahishuriwe yohani igice cya mirongo ibiri na rimwe hatwereka yuko abakoze ibyaha urupfu na kuzimu n'ibindi bibi byose n'ibijora umugabane wabo uzoba mu muriro udahera niko rupfu rwa kabiri nibyo bagenewe igihano gikomeye kigiye kuzohabwa abantu baze kumva imburi batamenya igihe bari ko baragenderwa kugenderwa na yesu kirisiti no munsi ni kubwira igwa rino jambo ry'ubutumwa bwiza niba uri umunyabyaha bivana n'icyaha ukoze icyaha ni kurenga ku mategeko y'imana niba hariho itegeko ry'imana urenga uriko urakora icyaha kandi yesu ariko arakugendera akuburira ngo ureke gukora icyaha hamwe ngo kibandanya ugikora uzobona ku byago ikosa rikomeye abisirayeli bakoze rituma berekeza kurimbuka ikosa rikomeye abantu b'ibisaremu bakoze bahagararije yesu umwami n'umucunguzi wabo yari yaje kugira ngo abakize ibyaha maze bacika abagororotsi bitondera ibyagezwe by'imana kubwo kwizera yesu kirisito yamara baramugarariza banga kumwumvira ikosa rikomeye ririko rirakogwa n'abantu batuye hano ku isi nabo n'iryo nyene ni kugarariza yesu no kwanga kwitondera ibyagezwe byiwe uno munsi abiyitira yuko bakurikiye yesu kirisito baba bamwihakanira imbere y'abantu mu kwica amategeko yiwe haba rimwe haba bibiri abantu benshi bavuga yuko bakurikiye yesu kirisito baguma mu busambanyi abantu benshi bavuga yuko bakurikiye yesu kirisito baguma mu bwicanyi abantu benshi bavuga yuko bakurikiye yesu kirisito baguma mu bubeshi abantu benshi bavuga yuko bakurikiye yesu kirisito baguma mu gusenga ibigirwamana abantu benshi bavuga yuko bakurikiye yesu Kristo uno munsi baguma mu kwica isabato ntibayiruhuka ikosa rikomeye abantu bo mwa kino gihe rigiye kuzotuma abantu bo mwa kino gihe barimbuka ni kwanka gukunda yesu ni kwanka kumwiyegurira ni kwanga kumwizera ibi nabyo bigasigura yuko ari kwanga kwitondera amategeko yiwe ubwiwe yivugiye hariya muri yohana igice cya cumi na kane ku mirongo cumi na gatanu nimwakunda muzokwitondera ibyagezwe byanje ariko abatamukunda ngo bitondere ibyagezwe byiwe hariya mu gitabo cya matayo ni igice cyaho cya cumi na gatanu ku icyenda yavuze ngo umurongo w'umunani n'uw'icenda ati bano bantu banyubahisha iminwa yabo ariko imitima yabo iri kure yanjye bansengera ubusa kuko inyigisho bigisha ari byagezwe n'abantu gusa suzuma imyizerere yawe n'imyemerere yawe iva kuri wewe kuri kamere yawe iva kuri kamere k'abandi yashyizweho n'abantu gusa cyane iva muri bibiliya uricondera ibyagezwe by'imana nk'uko ari icumi ubiheshejwe no kwizera yesu kirisito gusa canke ubyitondera ku bwa kamere no kwiyerekana mu bantu gusa yuko ushoboye no munsi y'umenye iby'amahoro ariko mugenzi niba udashaka kumenya iby'amahoro vuba bidatinze bigiye gucika ibihishijwe mu maso yawe ucike umugararizi Makino gihe umumarayika ariko arashyira ko ikidodo ku bagurano b'imana bari bariko baratoranwa vuba bidatinze imbabazi zizorangira kandi imbabazi zimaze kurangira abantu bose baze kumva imburi bari barayihawe iby'amahoro bizohishwa mu maso yawe ntibabe bakimenye iby'amahoro ni igihe cyo gusesangura iby'amahoro no kubigendera mugenzi ndaguhamagarira kwizera yesu kirisito kugira ngo ushobore kumenya iby'amahoro bicitwa uno munsi bagenzi nimwakire ijambo ry'imana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 gira nawe uco uterereye mwa kino gikorwa dukorera imana mu gukora partage kugira ngo buno butumwa bushike no ku bandi